injifannoo cibraa soddom boro waboo haa jiraatu haa waaru waboon ammallee haa waaru fuulduraafis haa waaru injifannoon galaa ammallee itti muddaa itti muddaa diina biyyarraa dhabamsiisa. Oromo el to cargar babase. Jangan lupa ganda jodan